Mais c'est quoi cet endroit Mais que vont-ils faire de hostile Il doit nous tuer Il doit nous tuer Pour Faut que je m'échappe d'ici Il y a une faille Je vois que les personnes positionnées entre les wagons sont allées en renfort vers la panique. Je vois que les déportés sont tétanisés. Il faudra aussi faire attention aux soldats s'occupant des personnes âgées et des enfants. Et vers l'entrée, il y aura sûrement des gardes. C'est parti Que le dieu Moïse soit à ma droite. La partie la plus dure commence. Oh non, des berges l'eau. Tod. Tod. Er sind sein Nachfolger. Sie werden Corporupani. Ja. Ah. Il faut que je m'en aille d'ici. Toutes sont à moi arriver. Allez. Il faut que j'y arrive. Il faut que je quitte cet endroit. Il faut que j'essaye de... Il faut que j'essaye de lever. Allez. Allez. Et... Allez, allez, allez. Ah. Allez. Faut que je parte. Ah. Ah. Punaise. S'il vous plaît, il y a quelqu'un